ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਵੱਖਰੀ ਦੀ ਤੋੜੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋੜੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤ ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਟਨੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਕਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੋੜਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ